Shavkat Mirziyoyev o'qituvchi va shifokorlar oyligini oshirish uchun qo'shimcha mablag' ajratilishini aytdi. Muallim va shifokorlarning oylik ish haqini bosqichma-bosqich oshirish uchun qo'shimcha mablag' yo'naltiriladi. Bu haqida Prezident Shavkat Mirziyoyev 2022-yil uchun soliq tushumlari hamda byudjet parametrlari yuzasidan o'tkazilgan yig'ilishda shunday taklif berdi. o'qituvchi va shifokorlarning oylik ish haqini bosqichma bosqich oshirish uchun 2022 yilda davlat byudjetidan 350 milliard so'm ajratiladi Shuningdek, kelgusi yilga mo'ljallangan davlat byudjeti loyihasida ijtimoiy yo'nalishlarga xususan ta'lim va tibbiyot tizimiga 58 trillion so'm ajratilishi ko'zda tutilgan. Davlat rahbari mamlakatdagi 10 mingdan ortiq mahallaning har biriga ham mablag' berilishini ta'kidladi. Manba: Qalampurus. Kanalda uzoqlashmang. Birinchi yangiliklar faqat bizda.